Mae yna rhywbeth hudolus am goedwig. Fel un gyda natur, maen nhw'n dda i'r enaid. Da ni ddim yn teimlo yn unig nag ar goll, ond yn gysylltiedig. Yn gysylltiedig am gwreiddiau Celtaidd a chwedlau o'r Mabinogi. Mae coedwigoedd yn cyfoethogi ein bywydau mewn cymaint o ffyrdd. Bydd Coedwig Genedlaethol Cymru yn cysylltu ein coetiroedd hynafol a newydd yn dod â diwylliant ein gorffennol a'n presennol i fywyd i ddathlu Cymru fel gwlad wedi ei chyfoethogi gan ein coetiroedd. Dim planu coedwig ydy'r canllun, ond planu syniad a'i wylion tyfu dros genedlaethau. syniad fydd yn siapio ein gwytnwch fel cenedl yn y dyfodol, yn creu cryfder drwy gydbwysedd ac yn dylanwadu ein hamgylchedd, ein cynefin a'n bywydau yn ddiwylliannol, yn economaidd ac yn gynaliadwy. Yn cynhyrchu ffyniant masnachol trwy greu ymwelwyr, diwydiant a swyddi. Byddwn yn adfer, gwella a chreu coetiroedd a chynefinoedd mewn ffordd gysylltiedig ar hyd a lled Cymru. Wrth gymryd yr agwedd, y goeden iawn yn y lle iawn, ochr yn ochr a safonau a chanllawiau coedwigaeth y Deyrnas Unedig, ein coedwig genedlaethol yn sefydlu tirweddau a chynefinoedd cryf, cynaliadwy, wedi gwreiddio'n gadarn i amddiffyn ein gwlad mewn nifer o ffyrdd o effeithiau newid yr hinsawdd i lifogydd. Mae ein coedwig genedlaethol yn ymwneud â mwy na choed yn unig, Mae'n ymwneud â chwarae rhan mewn tyfu a rhannu Cymru mewn dyfodol sy'n ddiw ac yn ffynnu am genedlaethau i ddod. Eich coedwig genedlaethol chi ydy hon. Byddwch yn rhan ohoni.